criadas. Desde olhar para um documento de um veículo que está entrando na campanha, até fazer uma transmissão de um relatório das 72 horas. Tem coisas muito simples, mas a união entre o contador e o advogado é imprescindível. Não